الوطن غالي هيك كانوا يحكوا الدم اللي ما بيعجبك لو نستمتع بسفكه واللي كانوا يحكوا داخل فنادق اللجوء منافقين ما كانوا عم يبكوا يلي تقمص السلم متنكر زي الحمامة والصادق يلي كنا نكذبه مكبل بزنزانة والجيل يلي ما رضي يعبر بصمته هو بدار الهجرة عم يرفع بصمته أنا كناية عن محارب مسالم بس مكاذب ناجح ماني راسب صرت حمض مانو راسب الفكر بالفعل مصارع بالمذهب مشارع فن للحلم وثائق نحن بنغري بالاسطور لولا الحق ما بيموت انتو بترغوا بالاغراق احفاد رولا يموت كذبة انتهاك مثل message مارك مانك قد هال track شغل baby shark سطر الوجع بسطور استقبل الفجع بالنور انتفض يا بلد وثور لا تصير المدينة حرة هن بيحكوا بالفجور بكرة بينكتب عقبور ناس سوق سود زور عنا صوت المرأة ثورة سطر الوجع بسطور استقبل الفجع بالنور انتفض يا بلد وثور لا تصير المدينة حرة هن بيحكوا بالفجور بكرة بينكتب عقبور ناس سوق سود زور عنا عنا صوت المرأة ثورة كل دارت الساعة منتحسر بعمرنا لما نصرخ الصوت ما بيطلع قد ما هدفنا ما هربنا بس عرفنا لما كبرنا انه مع كل دورة انتخابات عم يكبر ورمنا ثالوث مقدس متربع بدوائرنا والعين تبع المثلث عم تلعب بدولنا بس ليك نحنا ما عنا طائفية بس بالألفين بربع ساعة حرفوا المواد الدستورية فسطر كل حرف بهاد ال verse وبخر ليتبارك ابن البيك وذخر هي ساحة battlefield ومسك منيح لأنك منجرف بهاد السيل فحضر مطرح ما قاتلت اذبح واسرح بأحلامك لأنه ما حدا بريدك تنجح واسبح بخيالك ارسم وخطط مستقبلك حط راسك على المخدة نام وشخ سطر الوجع بسطور استقبل الفجع بالنور انتفض يا بلد وثور لا تصير المدينة حرة هن بيحكوا بالفجور بكرة بينكتب عقبور ناس سوق سود زور عنا صوت المرأة ثورة سطر الوجع بسطور استقبل الفجع بالنور انتفض يا بلد وثور لا تصير المدينة حرة هن بيحكوا بالفجور بكرة بينكتب عقبور ناس سوق سود زور عنا صوت المرأة ثورة ارجع لحضن الوطن وادفع البدل على الفيزا سيادته كتير حنون ترباية الأم تريزا مسكين كتير ضبوه على الاحتياط سحبوه على خط الجبهة حطوه كلهم فدا لرئيسة هرب ليجمع حق الجيزة ناداه الوطن قال له مبلاقي تاكل تعا دافع على المستوطن وقف على الحاجز شلح باسم القائد سبح وشبح للبعث بأناشيد الحزب صيح ريحة البلد دم فتأمل جمال الورد قالوا اللعب على المخفي فتنبأ مكان النرد حذاري من سوء الظن هاي الاريا 51 كم مرة مات الخليفة فيك تعد الارز ثارت في الشوارع والنسر زمجر وثلاث نجوم صارت رمز مع الله اكبر انا فاني بس كلامي بخك باقي انتو بتحكوا الحقيقة والحقيقة بتحكي سطر الوجع بسطور استقبل الفجع بالنور انتفض يا بلد وثور لا تصير المدينة حرة هن بيحكوا بالفجور بكرة بينكتب عقبور ناس سوء سوء تزور عنا صوت المرأة ثورة سطر الوجع بسطور استقبل الفجع بالنور انتفض يا بلد وثور لا تصير المدينة حرة هن بيحكوا بالفجور بكرة بينكتب عقبور ناس سوء سوء تزور عنا صوت المرأة ثورة Thank you.